Son 30 saniye. B'de düştü. Bir düşman kaldı. berbat ve korkunç olacak. Alabilirim. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. İzle ve öğren. bende. Düşmanlar A'da. kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. Gölge çıkıyor. Bölüm 2 Tek tabanca. Bu iyiydi işte. İyi işte o mu? Helal. Ayakta kalan son oyuncu. Görevin daha, daha bitmedi. Spike yerleştirildi. B'de düşman görüldü. Ayakta kalan son oyuncu. Saldıranlar kazandı. karşılaşma bulundu. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Görüş tarıyorum. B'de düşman görüldü. Ah. Ah. Görüş sağlıyorum. İleriyi tarıyorum. Ortada düşman görüldü. Dolduruyorum. Ortada düşman görüldü. Düşman görüldü. Hop kadar. Dolduruyorum. Komutan öldü. Çok oku. Ayakta kalan son oyuncu. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Üçü tamam. Son 10 saniye. Spike yerinde. Şok oku. İleriyi tarıyorum. Tek tabanca. Yük kalmadı. İyi ki ben varmışım, değil mi? Peşlerini bırakmayın. Dolduruyorum. Al zamanı. Görüş sağlıyorum. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. İleriyi tarıyorum. Ağda düşman. Ah. Görüş sağlıyorum. Drone gönderiliyor. Taşıyıcımız öldürüldü. Spike saldıran başlangıcında düştü. Görüş sağlıyorum. Buldum. Son 30 kalan son oyuncu. Savaş istiyorlarsa karşı çıkacak değiliz. Öne geçelim. düşman görüldü. Ah. Ah. Spike yerinde. İleriyi tarıyorum. İleriyi tarıyorum. düşman kaldı. Üçü tamam. Ayakta kalan son oyuncu. Bu yarının son turu. Ne lazımsa alın. Görüş sağlıyorum. Görüş sağlıyorum. Cehennem geliyor. cehennem geliyor. Bana avcı derler. Cehennem geliyor. Ayakta kalan son. Spike ortada düştü. Cehennem. Son 30 saniye. Ah. Taraf değiştiriliyor. değilsin ya. Faydalı olmanın bin bir yolu var. Hazır. İleriyi tarıyorum. İleriyi tarıyorum. Görüldüler. Buldum. Öl. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Spike C'de Spike düştü. C'de. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Çok oku. A'da düşman görüldü. Tertemiz. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Yay gibi sıkı duracaksın. Savaş bunu gerektir. bir nefes. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. İleriyi tarıyorum. İleriyi tarıyorum. Dolduruyorum. Çok oku. Spike A'da düştü. Dolduruyorum. Son 30 saniye. kaldı. Son 10 saniye. Ayakta kalan son oyuncu. Son sayı. Bizi güçlü kılan birlikte olmamızdır. Bunu unutmayın. Şok oku. Görüş sağlıyorum. Görüş sağlıyorum. Ana. 12. Spike ortada düştü. Şurası. Cehennem geliyor. Bir düşman kaldı. Şurası. Çok oku. Son 30 saniye. Şurası. Drone gönderiliyor. Son 10 saniye. Savunucular kazandı. Al tamamdır. Avcı